Salut! Astăzi este despre a reîmprospăta. În dicționar este a aduce iar aminte. Susan David, o să-ți las în coment un link de-al ei de la TED, spune o chestie extraordinară, că emoțiile nu sunt pozitive sau negative. Și vreau să-ți reîmprospătesc și eu acest lucru pentru că îl tot spun în videourile mele ne recunoaște emoția că este de tristețe, mă simt tristă sau că este de furie, mă simt furioasă, face minuni în corpul nostru pentru că se mai duce din acea emoție și lasă, să, lasă loc, practic, alteia. Uh, hai să preluăm lucrul ăsta, să nu ne mai fie atât de teamă de emoții și să reîmprospătăm și altora uh, acest lucru pentru că ajută foarte mult la ceea ce